Save Paris Hona. Hello guys this is Kishore Kumar welcome back to my channel tech of Hindi आज मेरा घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रिजल्ट देखना देखो ये मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आउटपुट है वो इधर से आया था ये मेरा rain water harvesting system rain ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है मैं अमेज़ोन पे लिए ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है इधर देखना चाहिए वेदर फिल्टर इज क्लीन और not it looks little bit अगली I to clean it well well 250 microns mesh है ये अभी मैं क्लीन कर दिया अभी ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है करेक्टली फिक्स कर दिए नाव ओपन करेगा अभी ठीक है थोड़ा पानी आ रहा है देखते इधर ज़्यादा पानी आ रहा है अभी बारिश रुक गए water will flow in one direction where water is pushed outward so you can see from filter पानी बाहर आता है ये पानी पंप को कनेक्ट कर दिया वही ऊपर वाला फ्लोर पे आता है टेरेस पे ये वेस्ट पानी है ये बाहर जाता है अभी बारिश रुक गया rain is coming little bit so let's see the result ये फुटेज और एक दिन का देखो पानी कितना क्लीन है How is this? Did you like it? Please subscribe to my channel. ये फुटेज अक्टूबर पे लिया था ये फुटेज भी और एक दिन लिए था बारिश रुक गया sump is on now let's see how our tank is this is our 3000 liter uh, water tank I can remember this day uh, this day is uh, our sump was completely empty and at the same time very good rain has come अच्छे बारिश आया था उस दिन देखो कंप्लीट ऊपर भी पानी नहीं है कम भी नहीं है अच्छे बारिश आया था उस दिन संप भी अच्छे से फिल हो था और फर्स्ट टाइम आया वैसे आया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वीडियो एडिट कर रहा था सो उस टाइम पे बारिश आ रहा था सो so, अभी वन थर्टी है आओ देखेंगे कितना पानी आया है आज ठीक है हमारा संप और टैंक सभी कम्प्लीटली फिल हो गया था बारिश स्टॉप हो गया मतलब थोड़ा पानी आ रहा है इधर ये बोर के कनेक्ट होता है अच्छे काम ना I'll catch you in another video guys. This is Kishore Kumar. You are watching K-Cops Hindi. Bye.